Ola, moi boas, eu son Laura, esta é a miña compañeira Jéssica. E hoxe temos con nós a Bruno e Julen Que son dous rapaces que practican a loita de brazos Vamos a facer unhas preguntas para saber un pouco máis deles Como empezaches des a practicar a loita de brazos? Eh, eu empecé porque meu pai eh, tamén o practica E eh, dixome se si quería practicar el tamén Empecé e agora vou mellorando cada vez máis Eu empecé porque el díximo e foi un día e gustou. Canto aproximadamente entrenades? Entrenamos du dúas horas á semana e despois o fin de semana ou os domingos ou os sábados vamos entrenar todo o club xunto á plaza ou a, a onde sexa. E ti igual, eh. eu non, eu entreno dous días á semana. Cantos logros conseguiches? Eh, eu consegui no campeonato de España, eh, quedei segundo, perdendo na final cun chaval que levaba moita práctica. Eu, eu iba sin entrenar nada, pero no seguinte campeonato, que era a Copa de España, quedei primeiro porque xa iba entrenado e costoume menos. <coughs> eu aínda non consegui ningún porque empecé fai pouco. Credes que a loita de tazas ten algunha técnica en especial que nos cuidades ensinar? Eh, ten dúas técnicas principales. O poñer o codo contra a barriga, contra as costelas e non mover o brazo. E pois dúas técnicas, unha de ataque e unha de defensa. A de, a de defensa é o do codo. E pois o de ataque apretar os dedos contra a man do rival. Eso é o principal. E despois xa estará ou mover así o brazo ou mover así o brazo. Eso depende, tirar adentro ou afora. Pero xa hai que saber máis, primeiro do coro. E para que nos enteramos mellor entre os dos podemos facer unha como un pequeno combate entre os dous. E o principal é poñer o codo así, así contra as costelas. E o primeiro sería agarrar os dedos moi fuertes e tirar así, pero sempre co codo así. Ou se non da outra técnica, tirar así. E sempre cos dedos moi forte e co, e co, co, co codo nas costelas. E despois de contraataque sería virar moi forte así. E baixar así, pero sempre o codo nas costelas. E como tomaron vos pais cando lle dixasteles que queríades saber un pouco máis desto e facer, bueno, practicar a luta de brazo? Meu pai, como xa practica, meu pai non me dixo nada, me que, que si, si que, que quería seguir ganando, que me, me deixaba. E miña mãe, pois, alegrouse moito porque me dixo vales pa eso e miña mãe me alegrouse moito. E ti? eu, pois, meu pais alegrouse moito de que fora a loita de brazos porque eles tamén me gustan. Esta entrevista é como moitas das que se fan para reivindicar o 8 de marzo, que é o Día da Muller. Eh, vai unha pregunta relacionada con eso. Vosotros que opinades de que a muller practique un pouco a loita dos datos? Credes que é un deporte máis para home ou para mulleres? Apoiades que as mulleres faigan, bueno, practiquen a loita de brazos como calquer home? Eh, eu no meu caso, a min gustame que as mulleres practiquen a loita de brazos. Non hai moitas, porque hai que ter moito músculo, moita forza, pero bueno, ainda así podese practicar. Eh, nos campeonatos só leves sobre 15-20 mulleres, ainda que eu, a min gustame que vayan mulleres, porque, por exemplo, no, na Copa de España, a mí tocoume contra unha muller. Eh, pois bueno, costoume moito ganarlle, eh, e feliciteina. Para min, as mulleres eh, é un deporte como outro calquera, para mulleres e para homens. E ti, eu opino como a él, as mulleres poden facer loita de brazos como as homens. Eh, que crees que é máis técnica ou forza para... Máis técnica, ainda que a forza é, é imprescindible, porque se non tes a forza eh, para pa as técnicas non... non, non e eh, ti opinas o mismo que un pouco de todo, pero sí. máis técnica que máis técnica. Vale, moi ben. Moitísimas gracias, Julen e Bruno, por estar aquí a contarnos un pouco máis desto e, eh, e eh, meternos un pouco neste mundo. Espero eh, vernos pronto e, eh, bueno, mm, que sigáis ganando, como a sempre, e eh, avanzando un pouco máis na vosa trayectoria na Liga Moitas gracias.